Sonhando com o bate-marido de novo? Tem nenhum marido. Dor de cabeça. Bem feito pro morcego. Achando que ele iria se casar com você. É isso mesmo, a polícia já está no local impedindo qualquer tipo de aproximação. E tudo que a nossa equipe conseguiu saber até o momento é de que o excêntrico bandido encontrado já sem vida era conhecido na região por clown. Esse é o terceiro assassinato em duas semanas, desde o caso do último comparsa de Coringa, Gags também conhecido por Gag, encontrado morto... Você vai limpar isso. E você, para de aparecer assim na nossa casa. Eu vim avisar a vocês que o principal alvo do assassino é o Coringa. E todos que trabalharam com o palhaço já estão mortos. O Coringa? Tá bom. Leve isso a sério. Isso pode afetar você. Ou todas vocês. Algo mais? Vão procurar o Coringa. Vai começar tudo de novo. Tem uma ideia melhor. Incrível. Incrível o que é? Eu sou um detetive incrível. Provavelmente melhor que o Batman. Por isso que te procuramos. Você tem ideia de quem tá fazendo isso? Não, não tenho nenhuma ideia. Eu sei quem está cometendo esses assassinatos. Para de enrolar, seu enigma. Eu tô perdendo a minha paciência. O que é? O que é? <coughs> hum, bola de pelos. Caminha entre os vivos, mas deveria estar morto. Jason Todd. Se você quer ver mais de Gotham Sirens, você se inscreve aqui no Nerdice. Também não se esquece de mostrar para os seus amigos que a gente está aqui compartilhando e curtindo aqui embaixo. Deixe seus comentários, que eu sei que você gostou.